Nosso destino é Gonçalves, Minas Gerais. Com vocês, mais um Fora de Casa. Quase lá. Gonçalves. Bom dia. São 8 horas da manhã e nós estamos indo para Gonçalves. Eu queria dividir esse, esse visual aqui com vocês, pessoal. Isso aqui é bem melhor que qualquer segunda-feira, hein? Dá uma olhada. Olha o cara atrás do Fauzi Júnior. Tá, cada lugar que eu te traço, hein, Fabrício? Você me traça não, pô. <laughs>